cofio'n dir ddi gyda ni am y diwrnod arbennig hwnnw i ni wedi siarad amdano fe sawl tro a mae Sian wedi crynhoi yn dwrt iawn y cefndir. Oedd na gyffro yng Nghymru ar y pryd. O darlith tangedriaeth hefyd oedd na lawer o weithgareddau eraill yn digwydd Oedd uh, yr ysgol ha Plaid Cymru ym Mhontarddilys flwyddyn cynt wedi arwen y ffordd a wrth gwrs oedd na waith yn mynd mlaen yn y colegau. I'n meddwl yr er enghraifft am ddylanwad mawr Emyr Llywelyn wedi arwen gyda'r papur Cymraeg oedd gyda ni fel myfyrwyr ac roedd hwnnw'n crynhoi llawer o'n teimladau ni. I ni'n cofio am y rhai sydd ddim yma'r bore yma, mae'r rhai ar hyn o bryd yn mynd trwy driniaeth egr ac yn dymuno bod yma ond yn methu bod yma. Mae yna rai eraill wrth gwrs fel mae Sian wedi cyfeirio yn drist iawn, dyn nhw ddim gyda ni ond maen nhw yma yn yr ystyr. Diwrnod uh, ar ryw ystyr anrhefnus o dde, a pan ddethon ni bont Trefechan, Oedd neb, dwi ddim yn siŵr bod fawr iawn o'r bobl oedd yn dod yn ei cerfydau yn gwybod beth yn y byd mawr oedd yn digwydd oherwydd oedd dim posteri gyda fi, oedd, ond o'n i yn gallu siarad gyda hwn a'r llall ac fe wnaethon ni hynny. Ar ryw wystyr, fi yn meddwl mae dyma'r diwrnod caleta o waith wnaeth y myfyrwyr yn eu cyfnod yn Aberystwyth. Oedd llawer o hwnnw ni'n dod nôl i wneud resits, ond nid resit oedd fan hyn, ond yr eisteddiad cynta dros gyfiawnder i'r iaith. Wel, ga'i ddweud, i ni mewn cyfnod digon, digon anodd eto. Mae'r gwaith yn dal yn angenreidiol i'w wneud. A dyw'r gwaith byth yn mynd i stopio hyd nes yn bod ni yn dwy'n y maen i'r wal a'r Gymraeg yn dod yn brif iaith yn cenedl ni. Fi ddim yn siŵr eich bod uh, am y, y cyfrifiad. Mae yna lawer o bethau allan digalon i ni. Ond, uh, we- er enghraifft, fe ges i magu mewn ardal mewn ddwy uniaeth Cymraeg, Rwyd Cennarth yng Nghastell Newydd Emlyn. Mae yna ffarm fan ni nawr oedd yn cael ei adnabod dros y cenedlaethau fel Blaen Halen, mae wedi cael ei newid yn Silent Fields a dwi ddim yn siŵr faint fydd Parc Nest yn bod cyn y caiff ei newid, ond mae'n rhaid i ni atal hynny. A hefyd, un peth, yn teimlo siarad y phobl yn mewn talp o Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro, bob cam o San Clair i trefdraeth yn Sir Benfro, A'r enw nawr gan y bobl sydd am brynu eiddo yn yr ardalodd hynny, rhai wedi methu prynu yn cerniw, methu prynu yn Dyfnaint, a'r enw nawr ar yr ardal hardd honno Sir Gaberddin a Sir, Sir Benfro gan lawer o'r bobl sydd yn chwilio am eiddo yw Little Devon. Little Devon. Na beth yw er lafar gyda nhw. Mae'n drist, ond mae yna waith yn mynd mlaen a dwi'n obeithiol obeithiol. Mae'r cyfrifiad yn ddigon i'n hysgwyd ni, ond mae yna bethau e yn digwydd. Mae yna arweinwyr newydd gyda ni. Fi'n dymuno'r gorau i gomisiynu yr iaith efa Fi'n gobeithio bydd hi yn dod yn enw mawr yn hanes sefydlu'r Gymraeg unwaith ac am byth. A na bobl fel Sian Jobbins gyda ni, mae na bobl fel Betsan Moses, mae na bobl fel um, Meraryd Hopwood, pobl sy'n gweithio yn y meis, yn eu meisydd i hunain, ond sy'n arweinwyr. Yn anffodus, mae fel pe bai wedi dod yn petticoat government. E, merched yw'r rhan fwyaf ohonyn nhw. Diolch i ddiw am hynny. Ond mae yna eraill. Mae'r bytholwyr Dafydd Iwan. A diolch fi oedd e gyda ni yn cael rhyw gwrs y bris yn Aberystwyth gath ei ollwng o'i gwrs pensaerniaeth i ddod i Aberystwyth i loiwi Gymraeg. O oh, na, sori. Ond uh, mae Dafydd y bytholwyr. Mae yna bobl eraill gyda ni wrth gwrs, Ian Gwyn Hughes. Mae yna sŵn ymryg gymorwyd. Mae yna ysbryd y nawr sydd yn ysbryd ffres newydd. Mae yna fomentwm yn cael ei greu ac mae eisiau cynnal hwnnw anrefn oedd i ryw raddau ar bont y fechan y tro cyntaf hwnnw. Fe ddath criw o grits o'r gymdogaeth yma o'n i'n abod wyneb am ambell un ohonyn nhw. O'n nhw'n chwilio am ffeit. O'n nhw eisiau cwffio, ond ddoth i ddim i hynny. Oedd ambell tharmwr eisiau mynd ynglyn â'i waith. Oedd na'r arwr bus, oedd na'r arwr fan ond roedd pobl yn ddewr iawn yn gwrthwynebu yn eistedd o dan o lwynion ambell i gar bron neu o dan fympyr ambell i, a ambell i un cryfach neu gilydd fel Mike Stevens wrth gwrs yn gallu'r dal cerbydau nôl. Y ddawn fabinogaidd honno. Ond uh, oedd un ddwrnod cyffroes. Methiant yn y swyddfa bost, methiant yn swyddfa'r heddlu, methiant ar ryw ystyr fan hyn, ond fe gawson ni goedd goeddusrwydd fel dwedodd Sian, fe gawson ni gryn sylw ac fe ddechreuwyd degawdau o weithredu a mae'r gweithredu hynny'n mynd yn ei flaen. Dwi ddim wedi sôn am yn llywodraeth ni, y blaid lafur. Mae'n rhaid i fi ddweud dwi yn drist iawn nad yw'r blaid lafur ddim yn disgyblu aelodau blaenllaw o'i mewn sy'n wrthwynebus sy'r Gymraeg ac sy'n lligoer i'r Gymraeg. Mae yna rai pethau'n digwydd o safbwynt llywodraeth, ond mae'r blaid lafur wedi bod yn rheoli Cymru o bont llwchwr i glawdd offa a sawl rhan arall am bron canrif mwy na thebyg, a mae'n hen bryd mae'r geiriau nobles blis yn dod nôl i fi. Mae'r blaid lafur yn dweud yn aml, dyma hyfryd yw i, dyma fraint yw cael llywodraethu yng Nghymru. Os yw ein fraint, mae'n gyfrifoldeb arnyn nhw nawr i droi pob carreg <coughs> er mwyn y Gymraeg a dyfodol yn cenedl ni. Mae'r cyfan yn rhedeg gyda'i gilydd. Gobeithio, gobeithio, fi'n galonogol, uh, mae yna hireth arno ni am rai o'n ffrindiau gorau sydd ddim gyda ni. Ond, wych o beth, diolch i chi gyd am ddod a diolch am ddod i ddathlu'r diwrnod hwn. Fe barhawn am safiad ymlaen. Diolch yn fawr, Anad.